estoy con MC. Ya. 2021. Insomnio. Ahora. Ahora. Ya. Entonces 12 AA on the clock, la noche John como yo. Y yo. Son años de puro work, hard, y tú quieres tener este hasta el último round. Dog, 12 hey, on the clock, la noche John como yo. yo. Son años de puro work, hard, y tú quieres tener este flow, flow. Ale como ilusión, de aquí esquivando el blow. Puro sudor y pasión, sigo hasta el último round. Puro sudor y pasión, sigo hasta el último round. Yeah. Along in my room pensando, mirando la moon on the sky Imaginando que soy un globo, elevándome so so high Pero la life no es un dream, más bien parece una nightmare es un esfuerzo sin fin, un de danger Aumentan los números pero también aumentan los haters A veces me hundo por dentro y a la música le digo see you later Tú no sabes lo que cuesta seguir adelante Dudas no me caben, caigo, vuelvo a levantarme Por eso sigo de pie, no se la voy a dejar tan easy Tengo mucho que decir, así que tú te easy Tengo mucho que decir, así que tú te querís ya, estoy con MC 4 e y on the clock, la noche John como yo yo, son años de puro work hard Y tú quieres tener este flow, flow I like como ilusión, de aquí van el blow Puro sudor y pasión, sigo hasta el último round 4 e y on the clock, la noche John como yo yo, son años de puro work hard Y tú quieres tener este flow, flow I like como ilusión, de aquí on the blow Puro sudor y pasión, sigo hasta el último round. Puro sudor y pasión, sigo hasta el último round. Ni cuenta me di que si es llamar fueron enemigo. Si ya no estoy pa' que ando tirando, fallaron de beat. No te vi cuando junté cash para comprar el primer mic. Te perdí cuando quise apoyo con mi primer kit Te mentí si te dije que estaba todo bien así tú sabes bastante bien Si estuviste lleva a mí, with my team, a mi lado When the rock se puso empinado In the stands, no hay gritao With me and for me, nunca he celebrado mis triumphs But I understand you because No estuviste desde el comienzo That's why I don't hate, you solo Don't come back cuando esté ganando Ey, don't come back cuando esté ganando Massacre Family Records